llevando en el caso de los equipos frutícolas desde el año 98. Es un, servicio que es muy demandado por los productores de arándanos sobre todo y ahora bueno hay varios productores de cítricos que también lo están demandando eh, y que, es un, que tiene por objetivo hacer un control técnico de los equipos de aplicación para por un lado eh, que los productores puedan cumplir con uno de los requisitos que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, eh, sobre todo en procesos de certificación de buenas prácticas agrícolas, eh, y por otro lado, asegurarnos, o por lo menos darle alguna herramienta al productor para que pueda tener una mayor certeza de que su equipo está en condiciones de hacer un trabajo seguro, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad del operario que va a utilizar el equipo del ambiente en donde va a trabajar ese equipo. Eh, hoy por hoy en la zona de Ramallo estamos tratando de instalar el servicio este en lo que tiene que ver a cultivos extensivos eh, a partir de la generación de una ordenanza de agroquímicos que eh, para nosotros por un lado resultó una oportunidad, estamos trabajando hace como una herramienta para el productor eh, y para la comunidad, que uno esté sabiendo que las, aplicaciones se están haciendo en condiciones seguras, que se pueden hacer en condiciones seguras, y el objetivo nuestro es acercarnos al productor, al aplicador sobre todo, y poder brindar la información como para que el trabajo que tengan que hacer lo puedan hacer con más eficiencia, a menor costo,